Halo guys, kembali lagi di Plaspin. Kita akan main yang bisa titik ini ya. Ini kan yang di bocah-bocah itu ya. Biasa. Apa nama oh, di Lepas subscribe di Charlie Então. Artie. Of course, I can look good in everything. today. <laughs> dares disturb me at this time. Ah, it's a beautiful morning. Ah, ah, dari Wah semangat tadi dia senang dia Ah ya, kepok kena internet guys. Aduh, aduh, wah ini Pino, pino. Enak sudah happy happy masalah. Ini kita diisi. Karena.